masijonge izinto ke ngoku abazisebenzisayo for upheka nothi nothi ukutya basebenzisa ntoni yintoni le imbiza imbiza yinto enenye bayisebenzisayo nesitofu nesitofu uthi nemela nemela ndifuna uhlala kwela gama lithi imela ke tana e masibhale apha masibhale apha ndiyalifunela gama ndithi elaa gama lithi imela imela ne nansi imela yami ikude ngoku kandithathele sasitya sam kandithathele sasitya sam imela ne yintona enye ikhona enye into oyibonayo ngaphandle kwemela bathe imbiza imela ne masibeke ke ngoku yes nantoni nesitya nesitya usibonile akasanjonganga nathika nesitya besisibonile imela kukho amagama endifuna siwafumane mani amatsha imela yenza ntoni imela iyasika iyasika sibhale apha iyasika andithi xa usika wensika wenza njani xa usika okay uyasika usika ndinto endawo uyisika phaa endlini hayi hayi funa ukwazi sunuthatha nonke flawa yintoni oyisikayo usika inyama uyakwazi uyisika inyama heyi leliphi linye igama olunosebenzi yeyenzayo ngemela aa yintoni enye oyenzayo ngemela yintoni enye oyenzayo ngemela um aa ziitapile uyazisika ne ndifuna enye into oyenzayo ngemeko kyarothi hmm, okay nibiza zonke izinto e, e, e, nibiza ukutya nini uyanqunqa andithi wenza ntoni uyanqunqa ntoni uthi unqunqa ikhaphetshu uthi unqunqa ikhaphetshu unqunqa ikherothi ubani awu niyaqaphela niyaqaphela and and zero okay pheza ke pheza pheza undijongile okay pheza ke amehlo onke kum kwakhona thul amehlo onke kuwe tishara okay uyanqunqa isandi esiphinda-phinda nayo phayina ngubani nguqu andithi nqa ne uy masilibhaleni ke la gama siyekhaya uncinci ntoni yintoni enye incinci ube yingani yikheroti okanye yintoni okanye itsweleonyantsela itswele okanye itapile uzincincinekhaphetshu okay okay elinye igama ke ngoku endilifunayo jonga kum ke mamela ke kodwa ke siyenza ntoni sizenza ntoni itapile phambi koba sizinqunqe siyazithini uthi siqele sizichuba amaqola the five phinda uyichanile uthi okay imaqala imaqala mabeke phantsi le mele uyochuba ngaphakathi kwalo intoni kaneni isitshetsa yintoni uthetha ngayo mama o oh, iapile unyanisile apha phakathi uphinde uthi xa usika iapile mos ujonge apha phakathi xa ulisika ne ujonge apha phakathi uphinde uchube ke ngoku izapete zipha phakathi e uyachuba okay leli phelinye igama let me think mm. ndenza ntoni kanene ngemela yeyiphenye into endiyenzayo ngemela Hmm, kodwa eli gama ndifane ndilenze ndi abanye eh, ye eh. uchuba icarrot okay uyachuba ndithi uyakwazi uhlaba into ngemela kodwa ndilithande la gama kodwa uyakwazi uhlaba into ngemela mandithi ndifuna ukuvula into and ayivuleki ndiyihlabe ngemela ndithi okay masilibhale kodwa uyahlaba uzawubanjwa xa uhlabe umntu masingayithetha into oyithetha mntu abantu masiyeke apha okay kodwa ke uyakwazi ukuhlaba into okay okay mamela ke masibuyeleni back masibuyeleni kwakhona wenza ntoni ngemela okay uyasika uyasika masitshoni kwakho sikwazi sicela sijonge kulo lonke eli gama uyasika uyanqunqa wenza ntoni Uyaqhuba. Uyaqhuba. Kahleke mama sisifunde set. Uyaqhuba. Oh, zinhle. Uthini mntanami? Uyaqhuba. Okay. Hey wena ufuna uzenzela ndiyakuthanda. Uyahlaba. Okay, akwazi uhlaba into ngemele. Okay. Mamelani ke, mamelani. Hayi man, ndiyanicela niziqhwabeleni kancinci zandleni. akwakhona okay namhlanje sifunde amagama amatsha uyasika uyanqunqa uyachuba uyakwazi ukuhlaba ngantoni ngemela ne